te seas aburrido en un sabes que hacer por un libro, un amigo, todo puede suceder Imagínate en una alfombra Imagínate cruzando ancho mar Imagínate con saltando a corda Imagínate... increíble neno de encantabanlle os libros, pero non como nos encantan a ti e a min, non, non exactamente. A Henry encantaballe comer libros. Todo comezou casi por casualidade, unha tarde en que non estaba prestando moita atención. Ao comezo non estaba moi seguro e tentou beliscar unha palabriña, só para probar. Logo, probou cunha frase enteira e despois coa páxina enteira. Sí, Era claro que a Henry gustábanlle. Para mércores, xa comera un libro enteiro. E cando acabou o mes, podía comer un libro enteiro dunha bocada. A Henry gustáballe comer todo tipo de libros. Libros de contos, diccionarios, atlas, libros de chistes, libros de datos, mesmo libro de mates pero os vermellos eran os seus favoritos. Ela andaba pa paneles a un ritmo frenético. Pero mellor era isto. Tanto máis comía, facíase máis listo. Comeu un libro sobre peixes e logo aprendeu o que había que darlle de comer a Rosinha. Ao pouco xa podía facer os encrucillados do papá e era incluso máis listo que a mestra do colexo. A Henry encantaba de ser listo. Pensaba que de seguir así podría mesmo chegar a ser a persoa máis lista do mundo. Así que seguiu comendo libros e seguiu facéndose máis listo. É máis listo, é máis listo. Pasou de comer libros enteiros a comer tres ou catro dunha convocada. Libros de calquera cousa. Henry non era nada melindroso e quería saber de todo. Pero daquela as cousas empezaron a ir non tan ben. De feito, as cousas empezaron a ir moi, moi, moi. Henry comera demasiados libros e rápido demais. Morde, mastiga, mastiga, mastiga, traga, verde, máis verde, super verde, buah, para fora. Empezaba a sentirse un um pouco enfermo. Pero isto é o peor. Todo o que aprendía empezaba a mesturárselle. Non lle daba tempo a dixerir todo axeitadamente. E empezou a darlle vergonza, mesmo poñerse a falar. De súpeto, Henry non se sentía nada listo. Mais dunha persoa díxolle que debería deixar de comer libros. Así que Henry deixou de comer libre e quedou sentado todo triste durante moito tempo. Que ia facer agora? Oh. Logo, despois dun cacho, e case por accidente, Henry colleu un libro medio comido que estaba no chan. Pero en vez de metelo na boca, Henry abriu e empezou a ler. Era tan divertido. A ver, a ver, a ver descubriu que lle encantaba ler e pensou que se lía o suficiente aínda podería chegar a ser a persoa máis lista do mundo. Só lle levaría algo máis de tempo. Agora Henry lea todas horas, aínda que de vez en cando... Unha mordido! Fin. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con saltando a